Финес? Что ты делаешь? Вот что! А я и не знала, что она его любит. Серьезно? <laughs> Нет, я просто шучу. Все это знают. Что ж, этого стоило ждать. Да, да, стоило.